Hoi. Hé, hey, ah. ik had gehoord dat je een kindje hebt gekregen. Wat leuk. Weet je, uh, uh, kindjes zijn echt heel gaaf. En, en best speciaal. Nou ja, um, ja. Eh, bij de veertiende wordt het toch wat minder hoor. Of, ja, ja, want wormels krijgen heel veel kindjes. Ja. Eentje maar. Oh, ja, dat is niet veel. Nou ja, eh, als je er maar super, super veel plezier in hebt. Ja, <laughs> nou, eh, geef dan een kusje van mij of, eh, of hem. En dan, en dan ja, veel plezier. <laughs>